大家好，今天我想要示范如何用视觉化编辑器来进行呃中英翻译的工作。今天我正好在呃身旁看到了一本书，它是由菲律宾的作者一个很有名的英文小说家 Carlos p o l o s a n 呃所写的呃一篇文章。那我想要把它翻译到中文维基百科上。 首先，我先找了，呃，去英文维基百科看到查查看他的作家有没有英文中文连接，咦，发觉没有。那同时呢，呃，我在中文这边呢也寻找有没有 h e l l o s c r o 上的呃中文，如果有的话，我可以直接连接过去。 哎，目前也没有，所以说我在想，应该就很适合用来建立。那呃，大家知道，常常在维基百科上编辑会发生的问题是，尤其是对新手翻译来讲，呃，原始码是很难学会的一个东西，或者是它需要有一定的门槛。那这个时候呢，其实可以使用。 视觉化编辑器来跨越这个门槛，呃，首先，呃，我在之前有一部影片已经示范了如何把新的账号打开视觉化编辑器，那我现在在这个影片里面直接来示范怎么样开始，呃，相直接来翻用视觉化编辑器来翻译，那为了画面的方便呢，我就操作的方便，我就直接把。 呃，中文放在整个视窗的下方，英文放在视窗的上方。那同时呢，我都开始使用使用视觉使用 Visual Editor 编辑此页。上面呢，我按这个标签页以后，它就会直接转进 Visual Editor。那在下方呢，我也从建立原始码它原本预设会导向的一个新建立页面的呃方式呢。 我把它自在也在转成用视觉化编辑器开启。好，在等下面的时候呢，我们也先来操作一下上方。视觉化编辑器很简单，就感觉上就像是用两一个 Word 档来去处理这一份资料。趁着下面还没弄好，我就先反白，然后按上复制。那 下方呢，呃，它已经进入了视觉化编辑器的页面。这时有一些通知，哦，看来它有一些 bug，它会一直往下滑，还会一直往上跳。没关系，呃，我们就直接把它贴上来。好，然后开始做翻译的内容。卡洛斯，帮我们。 好，各位，现在我已经把中文的翻译呃做的差不多了。唯一现在呃在第一段其实可能还有一些问题的是所谓的呃站内连接的部分。大家可以看到，在英文维基百科里面，呃有很多蓝色的连接，但它进了中文以后呢，都变成了红色的。那为什么呢？如果我们点开英文的中文维基百科里面的现在。 翻译的英文连接呢？呃，比方说像这个 English language，呃，它会连到英文的维基百科。那这个其实我们希望在中文的部分呢，把它翻译成中文的维中文的连接。怎么做呢？其实我们可以先查查看看看英语连接它有没有呃。 中文的对应条目，好，所以说做法就是，当我们直接点击在英文维基百科这个条目里面的这个连接，其实视觉化编辑器就会很不错，直接帮我们拉到了这个英语连接里面。那我们看看它的英语连接里面中文的部分是什么？好，我们看到它在最下面。 直接就是英语哦。那如果是这样子的话，我们就好，大家可以看到英语是 English language 的对应条目。好，那我们就知道了它的关键词是哪一个。这个时候呢，我们就可以把中文维基百科这边的 English language 的中文词呢，开始做站内连接方式，就是把英语这个地方做反白，然后。 再点一下“连接”这个键，它就会开始搜寻。哎，结果发现没有问题。以英语进行写作的菲律宾小说家，那 “Filipino” 这个字是菲律宾的的意思。“Filipino people”，我们看到，看看这个 “Filipino people” 这一件这个呃条目。 是不是有中文的对应条目？哎，也有菲律宾人。好，那代表说我们也可以在中文维基百科里面找到对应的。但是这一次呢，我们要搜寻的页面是菲律宾人。好，这样子它就会连接到菲律宾人了。那在后面呢，也就可以把它删掉了。 于是我们就可以用这样子的方法，来把其他的条、其他的跨言连接呢，都做一个呃站内连接，对，里说错了，把所有的站内连接呢都做一个处理啊，半自传式性质，这个也要找一下，嗯，这个关掉，半自传式性质的作品。 啊，它这个是直接连到自传。那我猜，果然它中文条目也是比较，也是直接就是自传。那这样我们就直接连到自传就可以了。至于美国在心中，America is in the heart，这个。 由卡洛斯所写的一个著名的作品呢，呃，我们也来查查看它有没有中文的对应条目。如果没有的话，那就是教大家另外一个功能的一个好时机啊！发觉是没有的，果然。那这个时候呢，呃，在中文维基百科也因应有一些有，呃，维基职工因应就是有英文，但是没有。 或者是有其他外语，但是没有中文的呃一个条目呢？它开发的一个模板，嗯，来去让大家使用。这个模板叫做 Link EN。那你可以在资讯这边看到，它是本地条目名是呃第一个栏位要填的。那第一个栏位要填的就是“美国在心中”。第二个栏位呢？ 则是它在英文维基表百科里面的条目名称，这个时候我们就把它填上，上面这个内容 America，OK 直接 copy，America is in the heart，等一下就可以看看它的效果如何。 还有免于匮乏的自由，这个我们也来看看它有没有中文连接。哦，看来它还也还没有中文连接。 好的，那这样子的话，就来找直接填一下它的，也是使用插入模板 link en 面于匮乏的。 我们现在看到“隐域匮乏的自由”这个连接也做好了，那再把英文的条目的部分给删掉。呃，这样子呢，基本上翻译的第一段就差不多了。顺便再加个参考来源。 嗯，这个因为我们已经看到它第一段，它其实就有引用一个条，引用一个内容。哦，这还蛮有趣的。啊，它是用英文在解释这个注解，感觉上这好像也蛮适合把它翻译出来的。好，那我来翻译一下，那我把这一份文献。 呃的参考这一份参考文献的说明呢，也翻译成中文了。那全部翻译完了以后，就按套用变更。于是你就会看到英文的参考文献，还有中文的参考文献。那同时我也在这边加最后一个参考文献的模板，reflist。 哦，这个不用填任何的参数名称，因为它这个模板本来就很 OK。啊，好，这样子以后呢，其实这一份文章的第一段就可以大致完成了。那我们按上储存页面，编辑摘要就写建立新条目。 如此一来，这个条目就完成了它的呃第一个阶段。那大家可以看到，绿色的呢就是中文维基百科所创建的这个新模，这个转移到其他语言百科的模板，是不是很方便呢？呃，欢迎大家可以多多使用视觉化编辑器来翻译英文的条目或其他语言的条目到中文维基百科上喽。 好，今天介绍到这边，拜拜。